Ini saya nak buat satu video, video tentang basic SNR daripada SNR dan juga macam mana menjadi trend ataupun menjadi role reversal femina. Let's suppose katakanlah kita dah belajar tadi video satu kita ada support dan resistance, support resistance. Katakanlah kita ada price naik ke atas. So price naik atas dia tanda warna biru. And then price turun ke bawah. Bila price turun ke bawah maka ini adalah resistance. Alright? So resistance. And let's suppose katakanlah price break ke atas price break ke atas naik ke atas lagi maka ini adalah support ok saya tandakan sebagai support saja and then price turun ke bawah and then naik ke atas lagi ok so ini pun adalah resistance dan ini adalah support tetapi bila you ada banyak macam ni macam banyak resistance resistance support adalah lebih baik kita markingkan kita punya resistance sebagai high low ataupun higher high or whatever let's suppose kita ada plus naik daripada bawah ni kan Bawah naik atas sebab tu uh, eh, plus naik daripada bawah sampai atas ni turun ke bawah so ini kita tandakan sebagai high resistor ni juga adalah high and then ok sorry saya tulis sebagai high ha, nanti high apa pula kan so high maksudnya H ataupun kita letak H lah ha, high and then bila price turun ke bawah then naik ke atas membuat support ini kita panggil sebagai low ataupun L sahaja alright so price naik ke atas lagi price naik ke atas break resistance kat sini break this resistance, and turun bawah balik maka di sini telah membuat another high kalau you perhatikan high di sini lebih tinggi daripada sini ok faham let's suppose saya tandakan ni sebagai R2 this is your R1 so uh, oh, sorry uh, this is your R1 Okay. R2 ni dia lebih tinggi daripada uh, lebih tinggi daripada R1 so R2 ni kita tak boleh namakan sebagai high kita namakan dia sebagai higher high ataupun HH maksudnya dia lebih tinggi daripada high sebelumnya dia lebih tinggi daripada resistance sebelumnya alright begitu juga dengan support sini bila price turun ke bawah buat support and naik ke atas maka di sini kita panggil low juga low tetapi low dia lebih tinggi daripada low yang di bawah ni so kita panggil dia sebagai higher low ok kat sini penting this is price structure saya nak selupa tak lupa nak tulis dia punya tajuk ni this is very very important price structure right the most basic tentang market bila you nak try trade dekat uh, dekat chart MT4 whatever part sekalipun you kena faham price structure ok so di sini ada high low higher high higher low selagi price naik katakanlah price naik lagi and then turun ke bawah lagi ini pun juga adalah higher high eh higher high sebab higher high dia akan compare high ni ber, berbanding dengan high sebelumnya berbanding sebelumnya sebab price ke kanan kan dia naik atas naik atas naik atas naik atas naik atas price ke kanan so higher high ini kalau dia tulis higher high maksudnya dia lebih tinggi berbanding high sebelumnya lebih tinggi daripada R2 Okay. So macam ni juga dekat sini dan price naik lagi. kena price naik lagi. Maka low ini dipanggil low juga. Dipanggil low. Tetapi oleh kerana low ni lebih tinggi daripada low sebelumnya maka dipanggil higher low. Okey. Higher low. So macam itulah price akan naik high low, higher high, higher low, higher high, higher low. Higher higher high selagi price naik ke atas selagi itulah kita namakan dia sebagai higher high so pergerakan yang naik ke atas ni dia naik naik naik ini dipanggil up uptrend ok trend. maksudnya trend tengah naik ke atas so masa price tengah naik atas kita fikir nak buy saja, cari buy cari buy cari buy dekat mana dekat buy nak nak buy cari dekat price masa tengah turun bawah buat retracement retracement ni panggil maksudnya bila the price break katakanlah price break sesuatu resistance Ras naik ke atas and then dia turun ke bawah. Yang turun ke bawah ini dipanggil retracement ataupun pullback. Okay, yang naik ke atas ni sebagai momentum ataupun dipanggil movement, the big move, eh. Wave. Kalau siapa yang belajar wave dia akan tahulah. So, macam tu je. So, price retrace kita akan cari buy. Price retrace kita akan cari buy, price retrace kita akan cari buy. So, ini dipanggil pergerakan buy buy buy ini ataupun ini dipanggil follow trend okay, follow trend alright so now let's suppose katakan uh, price turun ke bawah pula dia dah naik naik naik atas price turun ke bawah turun ke bawah and then naik ke atas okay bila price turun ke bawah naik ke atas kita panggil ini support price membuat support and then support ini juga dia panggil low okay low right and then katakanlah price naik ke atas retrace let's suppose price turun ke bawah price break this low so di sini kita panggil dia high H ini juga adalah resistant dia juga adalah high ataupun H yang low ni kita panggil L juga alright katakanlah price dah break low and then price naik ke atas lagi naik atas ke balik naik atas balik di sini price membuat another low eh low tetapi you kena compare kan low ini lebih rendah daripada low sebelumnya low ini lebih rendah daripada low sebelumnya maka low ini dipanggil lower low low yang lebih rendah biasanya kita makin dengan LL sahaja okay. and then price naik ke atas let's suppose katakanlah price turun ke bawah price membuat high di sini ok high di sini maka kita namakan dia sebagai sorry dia membuat high oleh kerana high di sini lebih rendah daripada high sebelumnya maka kita panggil dia lower high eh ataupun lower high L H lower high so macam itulah price turun naik turun naik turun naik buat lower low and then buat lower high ini dipanggil downtrend pergerakan ini dipanggil downtrend masa price tengah downtrend masa price tengah downtrend sini kita hanya cari sell sebab masa ni sell tengah menguasai pasaran so bila kita sell saja kita kita juga panggil benda ni sebagai follow the trend ok follow the trend lebih selamat so kalau you tengok chart MT4 saya buka kat sini uh, saya ambil contoh yang yang agak senang sikit euro AUD ke AUD USD tengok ok macam ni ok Ah, bila you buka chart sepah lah mana satu uptrend mana satu downtrend saya bagi contoh lah contoh dekat sini price naik ke atas ni dipanggil uptrend turun ke bawah ni dipanggil downtrend naik ke atas uptrend turun ke bawah downtrend uptrend uptrend macam itulah price dia bergerak atas bawah atas bawah contoh macam ni price tengah big besar movement ke bawah ini adalah downtrend downtrend price retrace naik ke atas turun ke bawah lagi retrace lagi naik ke atas turun ke bawah lagi masa ni you cari sell cari sell cari sell cari sell dekat mana nak cari sell jap lagi saya akan kita akan belajar dekat bab killer setup ataupun bab killer uh, bab advance seterusnya kan masa price naik atas ni kita cari buy sahaja alright so ini dipanggil uptrend sini panggil downtrend so kalau saya lukis balik secara semua kita biasa tak tulis higher high kita tak tulis kita tak tulis macam-macam ini big big big semua yang panjang-panjang kita biasanya tulis ok biasanya kita tulis simple saja Katakan price naik ke atas buat high low higher high buat low higher low higher high higher low so kita just marking dia sebagai high sini low sini higher high and sini higher low HL kita tulis short form short form saja sini higher high sini higher low ini semua basic very very important kalau you salah tulis kat sini very very very very wrong so katakan price turun uptrend eh, price downtrend naik ke atas turun ke bawah naik ke atas turun ke bawah naik ke atas turun ke bawah so price buat low and then price buat high and then price buat lower low and then price buat lower high and then price buat lower low and then price buat lower high so kita marking macam tu I think that's it video ni lepas ni kita akan belajar row reversal phenomena di mana support become resistant dan juga bagaimana pertukaran trend berlaku. Mari video seterusnya